一起继续，就对了。放下，放下我老婆。一起继续，就对了。放下，放下我老婆。一起继续，就对了。放下，放下我老婆。一起继续，就对了。放下，放下我老婆。 jovens. Northeast, Northeast, Northeast, Northeast, Northeast, Northeast, Northeast, Northeast,